Sraith Pictiúr 2, Imreoir Gortaithe. Tráthnóna Céadaoin a bhí ann. Bhí foireann Scoil Naomh Daithí agus Choláiste Eoin ag imirt iománaíochta. Cluiche ceannais sraith chomórtas na scoileanna a bhí ann. Bhí an cluiche ar siúl i bPáirc an Chrócaigh. D'fhreastail slua mór ar an gcluiche chun tacaíocht a thabhairt dá bhfoireann. Bhí foireann Scoil Naomh Daithí ag buachan ar fhoireann Choláiste Eoin. Go tobann, thit Seán ar an talamh. Lig sé béic uafásach as agus rug sé ar a chos. Shéid an réiteoir an fheadóg toisc go raibh Seán gortaithe. Cuireadh stop leis an gcluiche láithreach. Rith bainisteoir na foirne amach ar an bpáirc agus cuireadh Seán ar shínteán. Gortaíodh go dona é. Tugadh go dtí an ospidéal in otharcharr é. Shroich Seán agus a bhainisteoir an ospidéal ar a trí a chlog. Tugadh díreach isteach san aonad timpiste agus éigeandála iad. Chuaigh siad isteach sa seomra feithimh. Bhí othair eile ann ag fanacht ar na dochtúirí. Fágadh Seán ar an sínteán. Dhá uair a chloig níos déanaí bhí an bheirt fós ag fanacht ar an dochtúir. Tháinig altra chun cainte leo. Bhí an bainisteoir míshásta faoin méid ama a bhí caite acu ag fanacht. Dúirt an t-altra go raibh an ospidéal an-ghnóthach an lá sin. Tugadh go dtí an roinn x-ghatha iad. Rinneadh x-gha ar chos Sheáin. Ar deireadh bhuail Seán leis an dochtúir. Thaispeáin an dochtúir an x-gha dó. Dúirt sé go raibh an cos briste go dona. Dúirt sé go mbeadh air sos fada a ghlacadh ón spórt. Ní raibh Seán sásta leis an nuacht. Cuireadh cásálach ar a chos. Cúpla lá ina dhiaidh sin d'fhill Seán ar scoil. Shínigh a chairde a chásálach. Bhí trua acu go léir dó. Bhuail sé lena chara Liam sa halla spóirt. Bhí Liam ag dul ag traenáil leis an bhfoireann iománaíochta. Ní raibh Seán róshásta